Мене звати Єва. Прізвище в мене штихно, мені 9 років. Рік новий казковий час. Здивує, хай він щастям вас. Це рік добра і рік кохання. Тож прийміть від нас вітання. Будьте добрі та здорові, побажаю вам любові, світлої радощів багато, щоб життя було як свято.